Saya senang merangkai. Saya kenal rangkaian itu sejak tahun 1988. Saya belajar mulai dari rangkaian barat dan juga ikebana. Nah, kalau di belajar ikebana itu, ada pepatah mengatakan, makin kenal, makin sayang. Setelah belajar cukup lama, kemudian saya sudah bisa mengajar, lalu saya mengajar. Sejak mengajar itu, saya setiap kali uh, merangkai itu saya foto. Lalu hasil foto saya itu cukup banyak. Pada suatu hari uh, saya merasa, wah sepertinya sudah bisa bikin buku nih. Waktu pertama-pertama saya bikin bukunya itu buku panduan merangkai dalam bahasa Indonesia. Ini uh, rangkaian Barat saya hanya sebentar mengajar rangkaian barat ya lalu karena saya, saya harus fokus saya harus milih uh, saya ngajarnya ini mau yang ikebana apa mau yang barat maka saya bikin buku ini untuk mempersembahkan kepada teman-teman uh, bagaimana sih merangkai bunga lalu setelah ini kumpulan-kumpulan foto saya cukup banyak maka saya ada keinginan untuk sharing kepada teman-teman semua karena saya merasa belajar Ikebana Ikenobo itu banyak sekali faedahnya artinya tuh sangat dalam sekali bukan hanya kita belajar merangkai aja tetapi di dalam rangkaian, di dalam pelajaran ke sana itu banyak sekali hal-hal filosofi yang bagus sekali saya berterima kasih juga kepada Senei Ikenobo, eh, headmaster kita di Kyoto, yang sudah memberikan sepatah dua patah dalam buku saya ini untuk mensupport saya. Di dalam buku ini yang saya beli judul Perfect Imperfection, isinya itu rangkaian Rika, khusus Rika. Ada Rika Sofutai, ada Rika Simputai. Kenapa saya pilih Rika? Karena menurut saya, rangkaian Rika itu adalah rangkaian yang sangat istimewa sekali. Memang dia rumit, eh, agak sulit untuk mempelajarinya. Tapi dia punya uh, karakteristik sendiri, terutama untuk rangkaian Rika Simputainya ya. Rangkaian Rika Simputai itu dia tidak bisa ada dua yang sama. Dia sangat personal sekali perasaan kita, perasaan perangkai itu sangat berperan sekali di dalam rangkaian itu. Nah, di dalam buku ini uh, sebelum soalnya sebelum kita bisa belajar rangkaian Rika Simputai itu, kita harus bisa dulu rangkaian Rika Sofutai. Di dalam buku ini saya ada membuat sketsa bagaimana step-step Rika Sofutai itu. Seperti contohnya seperti ini ya. Jadi sketch-sketch ini panduan bagaimana kita membuat Rika Sofutai. Sketsa-sketsa ini itu saya gambar sendiri. Lalu ada juga selain sketsa itu panduan juga step-stepnya di membuat Rika Sofutai. Jadi pertama harus tancapnya apa, namanya apa, itu ada semua di sini. Nah, selain Rika Soputai di sini juga yang lebih banyak sebetulnya Rika Simputai. Rika Simputai ini di sini saya bagi empat kategori ya. Ini Rika Simputai ini. Yaitu saya bagi yang pertama itu adalah Indonesia Influence. Saya kasih judul. Kenapa? Karena saya orang Indonesia, saya tinggal di Indonesia, memang ini kebudayaan dari Jepang. Tetapi saya pikir bisa saya rangkai, bisa saya pakai bahan-bahan yang tumbuh di Indonesia. Jadi rangkaian Rika ini mempunyai karakteristik keunikan sendiri. Selain karakter individu saya di situ, di situ juga ada nuansa Indonesianya. Kemudian ada yang kedua itu saya sebut harmony in color. Jadi bagaimana saya melihat rangkaian Irka Simputa itu dari warnanya ya. Setelah itu kita lihat ada lagi saya bagi dari dynamic movement ya. Jadi movement yang di dalam Dika Simputa itu yang saya tonjolkan. Setelah itu yang terakhir yang saya bahas di sini adalah yang sesuai dengan judul bukunya perfect imperfection. Nah, nanti kita saya akan bercerita tentang rangkaian secara lebih detail bagaimana apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Kalau ingin melihat buku saya atau ingin membelinya, bisa masuk ke web saya lusiwahyudi.id. Terima kasih.